y dice, ella me pilló en la cama, ay la emoción se atrancó, me dijo mucho descarado, tanto que en ti confiaba yo, que esto sirva de experiencia a todo el que me va a escuchar, póngale mucho cuidado lo que le voy a cantar que yo por andar desconfiado, ay, ay, ay, me dejé pillar. Me enamoré de una dama, una dama linda, preciosa, pero lo peor de todo era que ya tenía a mi esposa. A pesar que todo lo hacía muy calladito, pero oiga cómo son las cosas. Al final mi esposa me descubrió hasta aquí llegó todito. Me dijo mi esposa a mí, ay como tú me la juegas, yo también te la juego a ti. Esto se volvió un disparate, ay mi matrimonio se acabó. El niño cogió por un lado y la niña por otra parte. El niño cogió por un lado y la niña por otra parte. Después de vivir tan bueno con esta esposa tan querida, por culpa de una hermosa dama se dividieron nuestras vidas. Por culpa de una hermosa dama se dividieron nuestras vidas. Yo me siento arrepentido y es de todo corazón, pues perdí mi matrimonio, mis hijos y mi bella relación. Yo me siento arrepentido y es de todo corazón, pues perdí mi matrimonio, mis hijos y mi bella relación. con la mano en el pecho y de rodillas le pido perdón. Hay que se conduela de mí, pero ella no lo cree así y dice que quien perdone es Dios. Pero ella no lo cree así y dice que quien perdone es Dios. El que mucho abarca poco aprieta, es lo que me dicen por ahí. El que mucho abarca, poco aprieta, es lo que me dicen por ahí. Hay que por tener dos mujeres, quede como dice el dicho, ni chicha, ni calabaza, ni miel, Que sin nada. Hay que por tener dos mujeres, quede como dice el dicho, ni chicha, ni calabaza, ni miel que designa